Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mitania BU Channel Kali ini Kami sekeluarga Berjalan Jalan-jalan dengan si Bodil Si Bodil karena malam minggu Minta jalan-jalan ke kota kali ini sudah memasuki kota Situ Bondo. Inilah keadaan kota Situ Bondo pada malam hari yaitu sekitar jam 1830 si bocil minta jalan-jalan ke alun-alun situ bondo nah ini sudah mendekati alun-alun situ bondo jadi sebelum si Bodil main di alon alun kita ajak makan dulu ini kita cari tempat makan yang dipilih adalah masakan padang rumah makannya namanya pagi sore kita parkir dulu kendaraannya Nah ini kita sudah di dalam rumah makan pagi sore yang menyajikan masakan Padang. Nah itu si bocil main HP si bocilnya. Nah itu makanan yang disajikan selesai video ini silahkan subscribe dulu yang belum dan yang sudah hanya klik like atau jempol ke atas nah mau kemana buat jadi oh mau cuci tangan ikut sama neneknya barusan neneknya cuci tangan ayo nek makan yang banyak nek nah ini ternyata si bocil tidak mau makan sendiri minta ditulah ya maklum umurnya masih empat tahun setelah makan baru kita ke alun-alun situ Bondo nah ini menuju alun-alun situ Bondo sebelah kiri kita itu adalah alun-alun situ pondok nah ya, kelihatan lampu-lampunya pada malam hari sekarang kita lihat bagian depan bagian depan alun-alun situ Bondo ada tulisannya situ Bondo kota santri Eh ini bagian depannya kemudian kita masuk di dalam di sana juga ada sera alun-alun. Jadi di tempat ini juga disediakan berbagai makanan dan keadaannya tempat sera sangat bagus sekali. Coba kita perhatikan salah satu bentuk atap atau payungnya kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Arab melaksanakan ibadah haji atau umroh pasti ingat dengan payung itu itu berada di halaman Masjid Nabawi nah ini si Bocil lagi mancing yaitu di arena mancing mania nah si bocil mancing aduh strike oh, ayo lagi cil mancing lagi hadiah-hadiah setelah mancing ada hadiahnya nah ini yang punya setan ini nah itu sangat ramai sekali tempatnya memang cocok untuk hiburan keluarga jadi mereka pada membawa anak-anaknya untuk menikmati hiburan malam minggu di alun-alun nah setelah mancing ini di arena alun-alunnya yang biasa dipakai sepak bola atau upacara di sini di sini juga ramai sekali berbagai macam mainan juga makanan dan minuman ringan ditawarkan di sini nah itu lihat keluarga pada bahagia sekali si bocil juga main di situ lari-lari yaitu ada monumen Pancasila jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe demikian jalan-jalan kita dengan si bocil di alun-alun situ pondok Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.